Батарт! Комшта! Меня зовут Дарья Шляева и я продолжаю изучать португальский язык. И сегодня, как я и обещала, мы с вами научимся спрягать два оставшихся нам типа глагола. Как я уже говорила, всего у нас в португальском языке три типа глаголов. Первый из них, которые в инфинитиве заканчиваются на «ар», и мы их разобрали в прошлом уроке. Второй тип глагола, которые в инфинитиве имеют окончание «р», и третий тип глагола, которые в инфинитиве имеют окончание «ир». И сегодня мы с вами разберемся с первым и вторым типом глаголов. Итак, поехали. Итак, почему же обычно второй и третий типы глаголов во время их изучения объединяют? Достаточно часто это происходит. Ответ на самом деле предельно простой и заключается он в том, что эти два типа глаголов, заканчивающиеся на «р» и на «ир», имеют практически совершенно одинаковое спряжение, одинаковые процессы, кроме одной единственной буквы, но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, как же будут у нас изменяться? А, сегодня я предлагаю вам взять два примера. Первый из них это глагол кумер, кушать. И здесь, как мы видим, это глагол второго типа, и у него окончание «р». Из него мы выделим основу, и основа в этом глаголе «ком». К этой основе мы будем прибавлять совершенно все личные окончания глаголов. И второй пример, с которым мы сегодня будем работать, это глагол «партир». И это глагол третьего типа. Окончание в инфинитиве у него "ir", Его мы отсекаем, и у нас остается основа «part». Именно, именно к ней мы будем прикреплять все личные окончания глаголов. Итак, посмотрим, как же они изменяют. С местоимением «eu» я. Eu como, eu parto. Логика та же самая, что и в глаголах первого типа. Мы к нашей основе добавляем гласную «о». Ту – ты. Ту – комыш. К основе мы будем добавлять «эш». Ту – партш. Та же самая история, и мы к основе будем добавлять «эш» эл, эла, восе или любой предмет третьего лица единственного числа эл ком, эл парт. К нашей основе мы будем добавлять гласную э. И вот сейчас самый сложный момент будет в спряжении глаголов второго и третьего типа. И это местоимение нож, мы. Нож, кумемуш. И к основе ком мы добавляем эмуш. В то время как в третьем типе глаголов это будет звучать следующим образом. Нож партимуш. То есть к нашей основе part мы добавляем окончание имуш. Итак, нож кумемуш, эмуш. Окончание у нас будет с глаголами второго типа. И нож партимуш, имуш с глаголами третьего типа. И последнее местоимение элш или элаш или восеш. Элш комой мы к нашей основе будем добавлять эй эм e, и L-шпарты. Также совершенно одинаково мы будем добавлять к нашей основе парт окончание эй эм. E, Итак, как же спрягаются глаголы второго и третьего типа в португальском языке? С местоимением eu к основе мы будем добавлять гласную у. С местоимением tu мы к основе будем добавлять буквосочетание эш с местоимениями эл, эла, восе и любыми предметами, о которых мы будем говорить, мы к основе будем добавлять гласную «э». Когда мы будем говорить про нас, мы. Когда мы будем говорить про нас, мы, здесь ситуация будет немножко отличаться. Глаголом второго типа мы будем добавлять окончание «эмуш», и глаголом третьего типа мы будем добавлять окончание «имуш» и с местоимениями «элыш» или «элыш» и любыми другими предметами во множественном числе, к нашей основе мы будем добавлять как во втором, так и в третьем типе глаголов, мы будем добавлять окончание «эй». На этом все. Я надеюсь, что вам понравился мой урок. И до новых встреч. Пока-пока.